сол пробиркада циклогексан жайгашкан оң жакта фенол эки заттын бири биринен айырмасы фенол аромат болушу сыртынан циклогексанол суюктук фенол катуу зат циклогексанолго суу кошобуз суу менен аралашпайт фенолго башында бир аз суу кошобуз андан кийин көбүрөк куябыз экөөнү тең аралаштырган соң эритме бозоруп суспенция пайда болду эгерде биз андан да көбүрөк суу коюп, аралаштырсак фенол толугу менен эрип кетет негизи фенол сууда эрибейт, бирок циклогексанолго караганда суу менен жакшы аралашат ошентип оң жактагы пробиркада эки эритме пайда болду фенолдун суудагы эритмеси жана суунун фенолду эритмеси эми эки эритмеге тең бром суусун кошобуз циклогексанолго бром суусу ылдыйкы катмарга түштү түссүздөнүшү жүрбөйт а фенолдо бром суусу түссүздөнөт ароматтык фенол циклогексанолго салыштырмалуу бром суусу менен аракеттенишет эми башка пробиркаларды алып кайрадан фенол жана циклогексанолго суу кошуп аралаштырабыз темирдин 3 хлоридин куябыз циклогексанолдо темирдин хлориди суунун төмөнкү бөлүгүнө кетет реакция жүрбөйт фенолдо каныккан гүлгүн көк түстөгү эритме пайда болду бул темирдин фенол менен комплекстик бирикме пайда болгондугун көрсөтөт биз мындай жыйынтыкка келсек болот кычкылтек фенолдо күчтүү лигант болот циклогексанолдогу кычкылтекке салыштырганда эми башка пробиркаларды алып циклогексанол жана фенол коюп, ага 30% азот кислотасын куябыз циклогексанолдо реакция жүрбөйт фенол менен реакция жүрөт фенол күрөң түскө өзгөрөт анткени ал нитрленип жатат эми башка дагы пробиркаларды алып циклогексанол менен фенолго бир аз суу кошуп аралаштырабыз экөөнө тең магний кошобуз фенолдо магнийден газ көбүкчөлөрү бөлүнүп чыга баштады бул суутек аз сандагы суутектин бөлүнүп чыгуусу циклогексанга караганда фенол кислоталык касиетке ээ экендигин көрсөтөт бул диссоциация пайда болгон жукташкандыгын билдирет реакция уксус кислотасына караганда жай жүрүүдө фенол уксус кислотасына караганда күчсүз эми эритмеге тең бирден бир катышындагы концентрацияланган күкүрт кислотасын кошобуз циклогексанолдо күрөң зат пайда боло баштады бул суунун бөлүнүп чыгышы менен түшүндүрүлөт фенол менен көрүнүктүү реакция жүргөн жок акырындан пробиркаларды ысытабыз циклогексанолдо газдын бөлүнүп чыгуусу жана продуктунун полимерлешүүсү жүрүүдө сыртынан эки пробиркада аябай айырмачылыктар бар циклогексанол сууну жоготот дегидрлөө реакциясынын продуктусу чайырга окшошо баштады фенол жай сульфидденди газ бөлүнүп чыкты фенолдо суунун кайноосу жүрдү учкан заттарды гексанолдо күйгүзөбүз фенолдун күкүрт кислотасында пайда болгон заттар көбөйөт. пайда болгон заттар күйбөйт алифаттык спирттер күкүрт кислотасында ысытканда сууну бөлүп чыгарат Афенол сууну сүрүп чыгарбайт сульфит дейт